Jace World, ou melhor, Jared Anthony Higgins morava no estado de Illinois, e enquanto isso, o XX Tentacion, ou Jason Fry morava no estado da Flórida. E antes de eu abordar o conteúdo do vídeo, tá? Eu peço que deixem o seu like, e se você é novo no canal, se inscreva, tá? Vale lembrar também que em cima vai aparecer um card sobre os vídeos do X que eu já falei no canal, então assistam depois desse vídeo, eu sei que vocês vão gostar, beleza? É só esse mesmo recado, vamos pro vídeo. No mês de dezembro do ano de 2017, Jason lançava uma música chamada All Girls Are The Same, acredito que a maioria deve conhecer. Não foi uma música que se tornou um sucesso logo de cara, porém alguns meses depois, já no ano de 2018, foi produzido um videoclipe dessa mesma música no canal do Cole Bennett. E aí sim, ela se tornou um sucesso com 50 milhões de views e atualmente com 210 milhões. Em maio deste mesmo ano de 2018, Joyce acertava mais um hit chamado "Lost Side Dream, e essa música sim, alcançou números gigantes e com isso Joyce teve seu nome reconhecido por muitos da indústria, inclusive pelo X. A ideia deles batiam, se é que vocês me entendem. Eles compartilhavam do mesmo estilo de som e tinham personalidades parecidas. Além do mais, Joyce era um fã do X até onde sabemos desde o começo de 2017. E então eles finalmente tiveram a oportunidade de conversar, e aqui vem a parte triste. Eles não tiveram muito diálogo, pois o Joyce estourou em maio e o X veio nos deixar em junho, ou seja, aproximadamente depois de um mês. Pro Joyce, isso foi um choque. Igualmente foi para nós e pelos familiares e amigos do X. Afinal, canal, o Joyce também era um fã. Em uma entrevista do gênero podcast, Joyce revelou qual foi a sua última conversa com X. E adivinha, eles planejavam se encontrar, por incrível que pareça. É, é isso mesmo. É lamentável ver que isso tudo foi por água abaixo, né? Afinal, podiam ter surgido vários feats e uma amizade boa. Sem contar que os dois também já eram grandes referências para vários. Eu vou deixar aqui o trecho legendado do Joyce comentando mais a fundo da última conversa deles. E quando acabar, eu tenho aqui algumas coisas para dizer ainda. Man, welcome, bro. I feel welcome. Hey, bro hasn't even been to sleep yet, bro. I know. In the studio last night, straight into this studio. Uh, you recorded some music last night. Uh, what, six songs last night? Yeah. My God, we stay working. Stay working. Why? Why do we stay working? Why? Why is it nonstop? Why is it work over sleep? Uh, it's just it's fun. So <laughs> it's fun. It's your life, right? Yeah, yeah, yeah. Yo, Lucid Dreams is platinum already. Yeah. That's crazy. Is it? Congratulations. Appreciate that. Amazing, bro. I, I want to jump really quick into uh, Legends and the uh, and the artwork for that. Yeah, the it. artwork for the single Legends. Um, um, that was a conversation with you and X. Yep. That was the first time you guys connected. Yep. And he was talking about being positive. Yeah. Staying positive. Put out positive energy. Yeah. Right, which is something he he believed in. Um, and then you responded with, "Bro, I'm trying, bro, but it seems like there's just bad energy everywhere I go." Cause it is. Unfortunately, I feel like people can have an impact on the world. People can have a big impact on the world. Yeah. But I do not think that a single person can just wake up and change the world. Unfortunately, yeah, having a big impact and changing the world are two different things. Sure. For sure. sure. Yeah. You could you could you could put something on somebody's chest and have them thinking, but that don't mean they're gonna change their ways. That's just having an impact on them. You know what I'm saying? Got it. And really see eye to eye. Yeah. Um, we had a couple deep conversations and shit. Um, we planned on. I ain't ever meet him in person. We planned on linking up, shit. Um, All through social media. Uh, yeah, Facetime and stuff. Mm-hmm. Um, you know, but uh, what was the last conversation you guys had about us meeting and shit? Yeah, now that I think about it, mm-hmm. um, I Facetimed him. I'm like, cause he said something the day before, and I was like, oh yeah, you was right about that because I was thinking about it. It's got to feel weird too, right? Because when you connect with somebody and you're speaking to somebody FaceTime, whether it be DMs or texts, you start to um, you start to gain uh, a relationship with this person. Right. You start gaining trust and all that, yeah. and then you hear that he's gone. Where were you when you heard he was gone? I was in the car on my way to a photo shoot. No, no, no. Actually, I was in the car when he got shot, mm-hmm. and then at the photo shoot, that's when I found out uh, he passed. What'd like, you say to yourself? I was like, bro, like Ok, voltamos. Seguindo os acontecimentos, o X nos deixou no dia 18 de junho de 2018. E já no dia 19, o Jace lançava a música Legends, em homenagem ao X e ao Lil Pepe. A capa dessa música, ela refere-se à última conversa que eles tiveram, como foi comentado aqui em cima no trecho. Porém, eu vou mostrar para vocês exatamente o que eles falaram. O balão mais claro é o X falando e o mais escurinho é o Jace. Eu vou tentar dar uma diferenciada nisso para vocês perceberem quem tá falando. Você é a verdade. Apenas tome cuidado com o que você manifesta. Essa é a minha opinião sincera. Obrigado, te desejo tudo de bom. Se você precisar de qualquer coisa, pode me pedir. Eu vejo uma energia positiva vindo de você. Só certifica de que essa é a única energia de que você está rodeado. Muito obrigado, mas como eu posso me rodear com energia positiva quando a má energia parece estar em todos os lugares? E nessa mesma música, Legends, o Jace ainda comenta sobre o novo clube dos 27, o qual músicos, coincidentemente, partiam dessa vida aos 27 anos de idade. Jace fez uma crítica de que os novos rappers não estavam nem passando dos 21, como foi o caso do Pipe, que se foi em 2017 com 21 anos de idade. Como também foi o caso do X, que nos deixou aos 20 anos em 2018. E, infelizmente, também foi o caso do Jace, em 2019, e adivinhe, 21 anos de idade. Todos esses grandes nomes eram intitulados como lendas, Nessa mesma música, o Jace diz que ele não queria esse título para ele, pois aparentemente todas as lendas estavam indo dessa para uma melhor. E não teve como escapar, infelizmente. E bom, basicamente é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido. Eu vou finalizando o vídeo por aqui para não fugir muito do assunto, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, comenta pepino aí nos comentários. Mentira. Muito obrigado aí de verdade todo mundo que assistiu até aqui. Tamo junto, até uma próxima.